Hi guys! Let's pala siya galiluwat para sa Ilonggumi. Sa sining episode ng Ilonggo Talk, pagkastoryahan ang topic nga kakalat na sa bilog ng kalibutan, literally, ang coronavirus. Storya ko sa inyo kung ano natin situation so far sa Germany, lalo na dito sa Koblenz, kung diin ko guys, Tarkag, Obra. balon to danay kung ano gitmang bala ang coronavirus. Kagdanay sa muna nga punto kag kinatabo sa kalibutan dapat balaan nga nanigay. Like tiin kaya. According sa WHO, coronaviruses are large family viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome or MERS and severe acute respiratory syndrome or SARS. Ano na siya? Basta, makamamatay guys. Ang coronavirus disease o COVID-19 ay isa ka bagong strain na nadiskubre sa 2019 kag dati wala pa rin na-identify sa mga tao sa mga sapat pa lang parehas ng kilala ko. Coronavirus is zoonotic, but si Limon, pwede ni siya malatonhan sa sapat kag tao. Mga kalabanan ng sinyalas ng infeksyon nagapareha sa respiratory symptoms nga ginatawag Parehas na lamang sa hilanat, ubo, kagkabos o kabudlas ang paginawa. Sa, sa mga lalaang kaso, ang ining infection pwede magdulot sa pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, kag kamatayon. Ang unang kaso ng coronavirus dito sa Germany na kalubang Manila sa January 27, 2020 sa Bavaria Hamuli ang first na si COVID-19 nga na-confirm. Sunod sa research, ang kadamaan kuno sa mga kaso nitong January at February na ganin sa Webasto headquarters sa Bavaria. Kag from dito, pakato sa Northern Italy kung sa diin may mga offices man ang Webasto. Ang mga bago o naman niya clusters nagkala tungod sa mga travelers sa sa Italy, China, kag Iran. Sa isang press conference no kay Merkel, 70% sa population kuno ang mga apektuhan pagid kung magsiga sa lokasyon kung sa tiin wala immunity sa sininga virus. mas na virus ka, you have to understand that if the virus is there and the population has no immunity yet to this virus, there are no vaccines and no therapies so far, but a high percentage, experts say 60 to 70% of the population, will be infected as long as this situation continues. Sa Cebu, ang Germany ang isa sa pulo o bansa ang may pinakadamong kaso ng coronavirus sa bilog ng kalibutan. Pero as of March 13, walo pa lang ang napatay. As of March 13, ang corona pandemic, nasa protection stage na ang mga German states. Umpisa na nila sara ang mga eskulahan kag nabawal ng mga bisita sa nursing homes para maprotektahan ang mga tigulang. nakita nyo guys sa video nga nakuhaan sa Rock Place, isa ka supermarket sa Berlin, kakahawan ang mga staff sa shelves kay iba ng mga tao panig-panig na. Sa Berlin Japan, hindi lang ko sure kung pareho man sa ibang lugar lugar dere, na ang mga front door sa mga bus para maprotektaran ng mga drivers So far, there's a covenants will happening. Dahil sa covenants, eh. wala pa man na record yung nasari- seryoso nga case. Ang soldier na nag-test positive naging admit sa Bundeswehr Krankenhaus dahil sa covenants, naka-recover naman daw. Germany, syempre nasa protection stage man ang couples. Nasarado ng mga schools day kag nadumilian ng mga pagsilip sa mga nursing homes. Na-record ng temperature sa mga pasyente adlaw-adlaw sa naobrahan ko lalo na kung sino ang gailanat o kapakita sintomas ng infeksyon. Na pumunta nga naman hand sanitizers ang taga-pertahan sa building kag kung may masulod man sa facility dapat ma-fill up sa gamay nga form para sa records bawal naman ang ah, magpadala ng pets sa sulod ng building. Mga standard na narekomenda sa WHO para malikawan ang pagkalat sa infeksyon na ni ang regular na paghugas ng kamot, ang pagtabon sa baba pag ilong kung mag-ubo kag pangatse, kag ang pagluto mayo sa mga karne kag itlog, dapat manlikawan ang pagbalapit sa mga nagpakita sa sintomas ng respiratory illnesses pareho sa pag-ubo kag pag pagpangatse. Ganit guys, ang mamba ko lang halang gikamulat tanan kung diin man kung parte sa kalibutan kay dasa gid ang pagkalat sa virus ngani kag hindi ta mahibaluan kung saan og gimambala nila ma kung saan og gimambala makadiscover sa um, immunity laban sa virus yun. I mean, sa vaccine or bulong laban sa virus yun. So, so far, sabang wala pa. Ano dito mo ka-launch on safety and good health. So, until the next video. Bye guys!